جير تيتريس سلم 11 بيجي بريد ريكورد Yeah, yeah, motherfucker Ici on est chez nous, ouais on a la classe Mets-toi en face, il va pas sortir de ta cage Ouais vraiment on va niquer ta race Chez nous on fume pas le joint de Bayas Pas de lobby avec de caillasse Aujourd'hui avec Big Bread, et As On est là, on chasse les pitchs de la hache La ouais, on l'a oublié au garage Nous on pisse les watts, mettons en face La pigé on va augmenter ta rage et toi qui nous fichier avec tes mots de merde La tes règles, ouais on fait tes perles Je suis roi et pas Père Noël J'ai pas des reines, je te nique c'est mon cadeau Ouais la t'es comme une reine Je n'ai pas de la peine, je vis ni et ma bite là, yeah, ah, ah. Ma bitch est comme une sonde Dans ton cul fait la ronde Et comme elle a dit la blonde Ouais putain tu me bombes Et si on part en Uranus Pour boire de la vodka russe En regardant notre chorius dans son clip Juice Ne dis pas où de l'haram Ando le flows. Sinon t'écartes ton anus bordel Mais ici on est chez nous, motherfucker Augmente ta rage, tu vas pas sortir de ta cage La range, on te dit, on l'a oublié au garage au démarrage Non, on s'arrête jamais au barrage On salue, on les à Sors de ta coquillage pour fumer ton joint de bayas Terrain sont pleins de caillasse Là, tu nous déranges Poteau, dégage de la terrasse 40 jours, tu vas mourir de ta rage Ouais, poto, ah, ah, ah t'es très est là. Ta mère la pute est là. Les chiens de nuit sont là. Ah, là, et c'est là-bas, défilé de ronge comme un rabat.